脖子肿案例，你肿在哪里？这里是吧？好，那你觉得这里肿又痛吗？好，好，整整骨下移，我看看，这里是不是很痛？你忍得住吗？还可以吗？我现在力量不是很大，所以你这里是有问题的哦。尤其这一点，它这里哈最痛的点是这一点，你看。 我轻轻一碰，有没有？它就开始叫了。你现在在摸摸哈，你刚刚说的肿这里，它还痛不痛？啊，不痛，不痛了哈。